ऐसा बेहिस हूँ तेरे जाने का मातम भी नहीं ऐसा बेहिस हूँ तेरे जाने का मातम भी गम का साया आलम भी नहीं ऐसा बेहिस तेरे जाने का मातम भी नहीं जख्म दिल जख्म से मासूर हुआ जाता है हम भी नहीं ऐसा बेस तेरे जाने का माँ एक कतरे शबनम भी नहीं ऐसा बेस तेरे जाने का मातम कराता है ये क्या लम्स मेरी पुरों में अब मेरे पास तेरे जिस्म का रेशम भी नहीं ऐसा बेस तेरे जाने मातम सा बेस हूँ तेरे जाने का मातम भी नहीं गम का साया भी नहीं दर्द का आलम भी नहीं ऐसा बेस जाने का मातम